конкретно то, что про облетники большая ругань у нас была, про дроны за манипуляции, где вот есть места, где труд не собираются. Угу. Это конкретно в Германии обсуждается последние годы. Как найти его, и как бы это место, вот я бы нашел с удовольствием там, то есть теплое место, заветренное место, вот, короче, говорят, конкретный гул вертолета стоит. Вот, допустим, Вова Карлов, вот по форму он нашел у себя место это. Вот, то есть это надо искать, ну, по округе ходить и искать, где шум стоит. То есть, когда хорошая погода, ходить, ну, ну прикидываешь, какую площадь надо обойти, чтобы его найти. То есть, как бы случайно можно найти. А чувак один со, Швец... Э, со Швеции, со Швейцарии приходил. Он нам был столиком, короче, презентацию должен был прислать, но не прислал. Они ходили у фермеров, спрашивали, потому что все равно фермера больше же в поле лазят фермера, потом вот эти местные жители, они говорят, вы не слышали типа такого места, где вот вообще шумит там реально? Они говорят, слышали, и, короче, нашли тоже, ну, благодаря вот этому. И каждый год это место на одном и том же месте. А, Денис опять это сам подкуп. Зохер, да, das ist eine GPS. Das ist Я всем говорю, что это GPS, и что всех маркирует Денис. Денис дарит пчелок. Занялись то это. Ему было очень тяжко. Вот это Herzai. Das ist alles gehört zur Wärmepumpe. Na, ja, ja, nein, das ist die Heizung von vier Häusern. Ага. Von allem. Это система отопления для четырех домов. Wir heizen hier mit das Bürogebäude die ganzen... Mit Holz, ja? In der Regel mit Holz. Пока мы здесь, пока, пока мы здесь, вот это напыление. Насколько... Das ist diese Beschichtung, ja. Eine Polyurethanbeschichtung, die weltweit nur bei uns gemacht wird. В общем, это полиэтиленовое напыление, которое только в мире, во всем мире делают только они. Что оно дает? Ну, 84. Armier, nee, 84 nee. machen wir die. Денис, Kann, hat niemand bisher nachbauen können, weil das ein ganz schwieriges Verfahren ist. В общем, это они делают с 84 -го года, если я все правильно понял. И только они единственные в мире это делают. И никто не может больше этого делать. Diese Beschichtung hat einen höheren Härdewert als Beton, wenn Ihnen das was sagt. Beton hat ja eine gewisse Härte und die Beschichtung ist härter als Beton. В общем, это покрытие, оно тверже, чем бетон. Von, ja, also das heißt, hier kann ein Specht oder so, kann nicht dran. В общем, дятел тут не забурится. Ne? Und bei Styropor, das Problem ist, Styropor schrumpft. Wenn du Pro- Pro- Styropor frisch produziert hast, schrumpft das 5%. Если ты продуци- производишь э, уля из пенопласта, они 5% ну, как, сокращают Innerhalb eines Jahres. в- за год. Deswegen muss man neue Kästen auch immer größer produzieren wie original. Поэтому с- новые ящики производят больше размеров, чтобы они через год встали на свое место. Braucht etwa ein Jahr, bis sie Originalmaß haben. В общем, ч- в течение года они в оригинал приходят. Und das machen viele auch falsch, die produzieren. Ja? Und wenn du eine Beschichtung aufbringst, platzt jede Beschichtung ab. Weil diese Schrumpfung macht die Beschichtung nicht mit. Если кто-то хочет сам сделать вот это покрытие, они его делают и радуются, что он будет, но после того, как изделие Und стало später, später, меньше, ich bin in der Besprechung. Ich muss меньше das это все durch. ja? просто отпадает. Gut. Gut, bis später. So, diese Beschichtung ist weltweit einmalig, die macht diese Schrumpfung mit. Die schrumpft mit wie der Styropor. В общем, вот этот бешифтинг имеет такой состав, вот, ну, вот это покрытие, которое вместе с э, пенопластом ну, как, с- сокращается. Und das gibt es ernsthaft. Und wenn du hier guckst, du kannst die Beschichtung niemals ablösen. Niemals. Ты никогда его не соскребешь. Du kannst jetzt hier nur abmachen und dann holst du Styropor raus. Вместе ты оторвешь его только вместе с, э, с, с пенопластом. Wenn die aufgebracht wird, brennt die mit 120 Grad Reaktionswärme in das Styropor, schmilzt das Styropor ganz bisschen an und verbindet sich mit dem Styropor. Geht nie ab. В общем, при нагревании, как я все правильно понял, происходит расплавление пенопласта. Mm -hmm. и напыляется, и, происходит, ну, как с- связь, да, то есть. Brennt, das kriegst du nie mehr ab. Auch solche ist kleine, so Verblendung. dünne, so dünne Ecken hier, hier ist das kannst du nie abmachen. Ты можешь попробовать, ты никогда Du kannst не... nur das Styropor abkratzen. Ja, du kannst das jetzt hier lösen, indem ich das Styropor raushole. Ja. Aber dann habe ich immer Styropor dran. В общем, это как бы ты не оторвал, тебе не получится чисто оторвать, ты оторвешь вместе со шкирой. Aber wie gesagt, das ist weltweit nur bei uns. Und viele haben es probiert, ganz viele Firmen nachzubauen. Hat nie einer gekonnt. Ist ein ganz scharfes Betriebsgeheimnis. В общем, это секрет фирмы. многие пробуют, но у никого не получается. Они единственные в мире, кто это делает. Gesagt, ich habe noch eine Frage, wahrscheinlich gestellt. Macht Das gar ist nichts. wegen dieser neuen Maß. Ja. Anne, Was denken Sie? Ich glaube, Gar nichts, Sie scheiße. haben selber, Scheiße. Blöd, в doof. общем, кто держит этот корпус, это все говно. Hier, ihr bekloppt. Wenn ich, wenn ich alles in einem Maß habe, kann ich tauschen, machen, tun. Если у тебя все в одном размере, можешь ты все менять и все заменять. Und один noch, размер рамки. Hier, noch mal, vom Gewicht her. Ich kann nicht, keine Ableger machen, ich kann gar nichts machen. С этим а? ты ничего не можешь делать, потому что большой размер и тяжело. So, so, so Ideen. Aber это просто идея, то есть ну, кто-то придумал и все. Да. Will, is okay and, uh... Äh, в общем, кто хочет, тот получает. Но сам он считает, что должно быть все на одном размере и меняться. Ага. Это задний двор, да? В общем, эти все задние здания производственные идут туда еще. Bis da unten. И вот оттуда улица. Wir haben noch dabei eine Landwirtschaft mit 100 Hektar Land. У них еще с собой взято как подсобное хозяйство и земля 100 гектаров. Die hier auch noch mit который тут же Wir haben, вместе все идет. wir haben da noch Schweine, wir haben Schafe, wir haben Поросята, Lamas, бараны, wir haben Pferde лошади, ne? und alles mögliche. уточки. Ну там у них склад еще. О, там склад тоже есть. На обратном пути. Hier ist die reine Maschinenarbeit von der Schreinerei. В общем, это столярка. Свет, свет. Die ist von не- света нет. 1932 von meinem Großvater gegründet. С 1900 32. 1932. 1923 г- года. Солярка, то есть. У него тоже Hier пасека. machen wir nur Maschinenarbeit, hier, da und da hinten. Столярка была, это еще от деда. Это seit über 100 Jahre oder fast 100, 19, Und 100. 1932. Nee, ich meine, das angefangen, das ganze Geschäft, das waren schon Das war mein Großvater, 1932. 8 года все это начиналось. Еще был это самое, прадед это все организовал. Heute sind die Schreiner nicht da, heute ist hier frei. Ich weiß nicht warum. Сегодня нету плотников, но он не знает, почему их тут нету. В общем, тут коммунизмус. А? Wobei wir früher hier, früher hatten wir hier vier, vier bis fünf Scheine, jetzt habe ich nur noch zwei. В общем, раньше работало от 4 до 5 столяров. Ну или плотников, я не знаю. Ich lasse jetzt, а сейчас а только два. Ich lasse jetzt auch in Polen fertigen. Теперь, как все капиталисты, Керзак едет на Хостон. А, Потому что рабочие много стоят Diese, diese Halle darüber machen wir dann die Это, also die Zusammenbau und sowas. Вот это шлифовочные корпуса притирать? Или, ну, что не именно? Das ist eine Schleifmaschine oder was? Tellerschleifmaschine. Das ist тарелочная шлифовальная машина. Угу. Ну, корпуса именно деревянные. Das ist или... oder? Ja. Das für Zangen, der Karpusson. Der Karpusson. Nimmst die Zarge und einmal... Der Шорпус. Супер. В общем, производится на сегодняшний день все в Польше. Das ist klein hier, ja, das weiß ich auch. Alles sehr klein, aber hier haben wir alles mitgemacht. Да, в Захе функционирует. Он говорит, я знаю, это все маленькое, но главное, это все работает. Спожу, für die Fräse. Для, для фрезы, для защиты. То есть подача идет механическая, чтобы руки не... Про протяжка как Hier kommt der, kommt der passende Kopf drauf. То есть насадки меняешь, это протяжка. Was weiß ich, was ist hier? Guck, da kommen die, die Fräsköpfe drauf. Und dann wird das... Weißt du? Mm -hmm. В общем-то, фрезеровый станок а – это протяжка. Ты же руками в Германии все должно быть. Ну, я так понял, весь э, вот такой инвентарь, ули, корпуса производится в этом цеху? Нет. Нет, только... Ваня, если бы ты все. не ушел рядом стоял, там все расскажет. Все производится на сегодняшний день в Польше, потому что это да. дешево. Все, понятно. Ты ходи рядом. Так... Часть производится тут, но большая часть производится. Раньше тут работало 4-5 столяров, сейчас работает да. 2. Потому что выгоднее производить в Польше. Да, понятно. Я ж просто съемка, я не слушаю. Ты стой рядом, если тебе надо что-то нормально. Ты ушел и не знаешь, что человек рассказывает сразу это самое, а сейчас перерассказывал. Ты должен стоять там, где говорят. Und dann, was hier produziert wird, wird da in der Halle zusammengebaut. В общем, тут только производят, а сборка идет во втором здании. Там где Видишь, пилочки. тут. Нет, все чисто очень, да? Детали, которые не собраны Aha, das sieht aus wie hm. Lernbienenstand. Hm. Propaganda. Richtig. Вышли со двора и переходим в другой двор. Тут пасека. Это мы идем на пасеку, да? Да. Zucht. Это, в общем, тут все для мартоводства. Weiß nicht, ob ihr Apidea-Kästchen kennt. Apidea знают все. Haben wir etwa 1000 Stück von. Примерно 1000 штук у него их. Pollenende. Это Pollen вот э, пыльцеуловители, пыльносборники, пыльцесборники. Марбургер, Зиккаст. Ja. Это сито. Ich kann sagen, können Sie zeigen, Попросил Денис, чтобы показали Все конструкцию. очень достаточно просто. Мне тут Пыльцесборника. лучше всегда. ist noch nicht sauber gemacht worden. Еще не чищенные, но das für normal was, ja? Kann man nicht zeigen hier, wenn die so dreckig sind. Ist nicht gut. Показать чистые. Ja, ist egal, die sind hier so. А все Das wird такие. in den Boden eingelegt. Nicht vorne ins Flugloch, sondern in den Boden eingelegt. Это в пол. Вот. Die Biene sieht von außen überhaupt nicht, dass eine Pollenfalle drin ist. Пчела не, не понимает, что там это стоит. Geht hier rein, Заходит. geht hier hoch und verliert ihren durch dieses Drahtgitter, spezielles Drahtgitter, Тут видишь, не дырки, а сетка. Sag, ich habe eine Frage. Wieso haben Sie die keine Löcher, nur diese Gitter? gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es nur noch Kunststoff. Das war früher eine, war ein spezielles Pollengitter. Das wird leider nicht mehr hergestellt. Ага, это раньше... Heute habe ich auch Kunststoff. Сегодня... Раньше Neue- были neue такие, сейчас Version. с дырочками. Die neuen sind Kunststoff. Die neuen sind Kunststoff. Aber das sind ja noch alte alles. Aber die neuen sind, hier siehst du zum Beispiel, das ist auch Kunststoff. Ага, есть, есть у него... Нет, это, в общем, это старая технология еще, которая работает, но сегодняшние А все вот, уже да, с есть круглыми такие, дырочками. да, да. Ja, ja. ме- И металлические. Und dann kommt unten drunter diese Schale. Hier, so eine Schale. Ja? Und das regnet unten drunter, dann wird das, wird das gesammelt. Etwa 1000 Kilo machen wir hier. А тысячу килограмм где-то примерно в год они это делают. коллега. Ящики для насыпки, да? Да, это, э, это, э, просевка. Просевка, зип. Просевка. Просевка. А что вот это? Это ж... А, да, вон что здесь загорело. Спроси, как веют пыльцу. Сейчас спросим. Без обана. Ну, Это для обработки от клеща, да? Das э, sind Oxamaden, Oxalsäurebedampfung gegen die Varroa. Это испаритель кислоты от, для обработки да, клеща. Да. В интернете я видел такие ролики. Oxamat. Oxamat называется. Ja. Mhm. Kann, man im, kann man im Internet nachlesen, ist in Deutschland aber nicht erlaubt. Короче, можно прочитать в интернете, но в Германии это не разрешено. Да. Ну, я видел такое, роли, ролики. Видел, а э, можно спросить э, за пыльцу, как они ее обрабатывают после сбора? Веют, ну, перевеют? Das man macht hat äh, das wegen der das... da habe ich eine Reinigungsmaschine für. У него есть машина, которая... Aber das ist in Polen, äh, Lison bietet da eine... От Лисоня. Отлицо, а ее нельзя посмотреть? Она в магазине стоит. Ой, класс. Ja, Сюда расставляются вот подставки, да? Hier, Тут и там еще. Also alles in allem 1000 Abidea werden В общем, aufgestellt. все тут тысяча штук все выставляются. Тут вот на эти специальные стела- стеллажи, и тут там вот еще место. Hier sieht man die Aufstellung der Bienen. Jetzt im Winter zusammengestellt, im Sommer wieder auseinander. Jetzt nur für die Wärme zusammengedrückt. Сейчас все стоит в кучу, чтобы маленько хотя бы сохранить тепло. Весной будет все раз, это, раз... Раздвигать. Das ist schon alt, ja? Das sind alte, ganz В alte. общем, вот видишь, шип это была старая конструкция. 1982 а. gebaut. В 82 году эти ули уже были. 82 Это году. с 82 пенопласт. Сохранил. Вот, вот, вот, Сломался вот, вот это вот покрытие. Wenn hinfällt, platzt die Beschichtung. Это когда только упал он, то есть это раскололся. Der Rest steht stabil. А это все... Verstehst du, das ist einfach stabil, да. da passiert gar nichts. То есть вот когда упал корпус, это откололось, а это как было, так и было, оно стабильное. То есть это не так просто, как сказать, сломать. Если обращаться с вещью хорошо, оно будет работать всегда. Ist zum Beispiel, wenn wir die verkaufen und verschicken die irgendwo nach Deutschland. Und der Paketist macht die kaputt und hat dann auf die Ecke geknallt. Oder ruft der Kunde an, ah, Mama, Mama, gleich schick zurück. Крикное Ихлендифюмих. А что это обозначение да? у него? Зеленый? Подожди. В общем, когда они отправляют куда-то по Германии свои уля, если где-то при транспортировке, то есть ну, по какой-то вине, чьей-то вине происходит повреждение пакета и происходит откол какой-то, клиент звонит и недовольный говорит, типа туда-сюда, он ему говорит, возврати мне мой поврежденный корпус, а я тебе дам новый. И это вот сам он использует эти поврежденные корпуса у себя на пати. Каких пчел? Карника. Карника? Карника, да. Варум Карника. Нур Карника. Карника Только Карника. Самый лучший. А Бакфас пробовал вообще? Пробовал? Бакфас. Нет, нет. So, а по какой причине нет? Да, почему это? Да. Wenn wir an die Bienen gehen, wir haben keine Aufschreibung. Если идут люди по пчелам, они ничего не пишут. Wir haben etwa 500 Völker. Примерно 500 семей. Und wir haben auf keinem Stand, wie gesagt, Aufschreibung. Ни на одном точке ничего не пишется. Und wenn ich an einen Bienenstand komme, dann gucke ich nur. Если он приезжает на один точок, он всех смотрит, Dann sehe ich an diesen Reißbrettstiften, Он hier видит- fehlt, keine он Ahnung, видит vielleicht вот это, andere если Seite. нету, а там нету. То есть он смотрит на свои метки. Dann sehe ich, grün heißt, letzte gucken, war okay. Зеленый обозначает, при последнем осмотре было топ. Hat Eier, Königin ist da, keine Schwarmstimmung, alles gut. Alles wie Ampel, grün. В общем, все как при светофоре. Если ты видишь зеленый, у тебя все хорошо. При последнем осмотре были яйца, была матка, был расплод. И, в общем, все не было маточников. Ist ein Problem? Kann sein, mache ich gelb-grün. Achtung. Oder ich mache rot. Oder ich mache zweimal rot. Heißt, keine Königin muss bla bla bla gucken. Ja? Und wenn ich dann also am Bienenstand komme und sehe zweimal rot, dann mache ich das. Weil ich Meister, ich Chef und andere Leute machen pop, pop, pop, ja? Dann weiß ich sofort, da muss ich aufpassen. Und da ist etwas. Deswegen machen wir nur alles mit Reißbrettstiften und da kann ich immer sofort sehen, was los ist. Когда они приезжают на штамп, по этим пунктам он видит, то есть Если зеленый, то все хорошо, и он может воткнуть зеленый, оранжевый, это внимание, как на светофоре, надо смотреть. Или два красных, нету матки, нету засева, то есть, ах, ну внимание, да. внимание. И тогда он сам смоет эти семьи, а другие рабочие смотрят те семьи, которые благополучные. Потому что он мастер и шеф. Und da unten, das sagt mir die Königin. Welches Alter die Königin hat. А, внизу это метки возраста маток. Это Дизес 2000 uh То есть цвет, э, цвет обозначает цвет матки, год да. матки. а матки не мечены сами по себе. А если вот этот значок будет тут, dann heißt es, die Königin hat kein Zeichen. Если это э, also ist nicht если тут, то нету метки о а политике, то есть Hier, она не маркирована. Ага. А, а если справа, да. то маркирована. Вот. Да. Hier drin ist eine Königin, gelb, also vor zwei Jahren, Vorletztes. ja, und die hat kein Zeichen. В общем, эта матка рождена в 2000, получается, 2016, Ja, 16, ja, weiß nicht, ja. 2016 года, то есть желтый у нас был, и эта матка не помечена. So, und hier zum Beispiel, wenn ich jetzt Ableger machen will, weiß ich, muss ich die Königin, weil ich muss dann bei mir suchen, beim Ableger machen immer die Königin. Dann heißt es hier, Königin mu- ist nicht gezeichnet, viel schwieriger zu suchen, muss ich jemand machen lassen, der ein ein Auge hat. Wenn ich die finde, wird die sofort gezeichnet und dann kommt das auf die Seite. В общем, когда вот так помечено, он знает, что тут матка не помечена, и когда они будут отводки делать, сюда пошлю человека, который очень может <laughs> хорошо искать и долго искать. Потому что немеченую матку намного тяжелее найти, чем меченую. И этот человек придет, то есть заранее и будет тут работать. Тот человек, у которого есть время, который хорошо видит. Класс. И когда матку найдут, ее сразу пометят и значок переделают направо. Das ist normal überall. Hier sind jetzt an manchen keine. Das hat aber einen Grund, weil da sind Zuchtkarten im Deckel. Das sind ganz spezielle Königinnen. Тут все э, как племенные матки, у которых карты... В общем, это племенное ядро по-нашему. Тут все. Und was hier steht, sind spezielle Zuchtköniginnen. Also entweder besamte, instrumentell besamte oder Zuchtkönigin, was hier in diese, diesem Stück steht. Also das ist ein bisschen Differenz zu В unserem общем, все, normalen. все оттуда это все племенное ядро. Или ос- осемененное, или на облетнике облетное. Wir selber haben alles in Kunststoff, haben natürlich auch Holzkästen zum Versuch oder zum Testen und zu machen. У него у самого полностью вся пасека пенопласта, хотя они производят деревянный улем, а уже были в столярке. Они все равно используют очень редко деревянный для каких-то ну, каких исследований их разубки. То есть пенопласт да. Ну, ты видишь, я тебе просто... Я а поскольку, я вот первый раз поскольку нуклеусов ставят на такую я досточку? Я 10 штук до спаса файны рая. Не можешь это сказать, жена знает. Ну, плюс-минус. 15, 20, 15, 20. Шести. В общем, надо по всем вопросам обращаться к женщинам. А, э, как идет обработка клеща? Кислотами там? Как... Я думаю, что кислотами. Кислотами вас практикуют? Das man fragt noch wegen Varroa-Behandlung, wie das funktioniert und seit ab, ab wann? Ja, also <clears throat> wir haben äh, arbeiten а mit а Вот они работают с этими, что мы видели наверху, это испаритель кислоты. Да. Im August. В августе. Viermal. Четыре раза. Im Abstand von vier Tagen. С, э, с расстоянием, как то ну, с периодом 4 дня. 4, э, 4 дня. auf 5, 4, 5 4, Tage. дней. Äh, э, 1 Gramm Oxalsäure 1 грамм кислоты испаряют. Dann machen wir das Ganze nochmal im Oktober, Второй раз они делают в октябре. aber nur dreimal. Тогда только три раза цикл. In vier oder fünf Tagen 4-5 дней und im März. и в марте весной. Und das war's. Щавельный. Только щавель. Щавельный кислота. Ah, ja, das Keine ist ja, Майзора, я казах. nein, nein, um Gottes Willen. Нету муравьиной кислоты Niemand. вообще. Das ist jetzt hier die, Landma die Landwirtschaft noch, die wir hier. Это, в общем, Haben- все техника, которая для сельского хозяйства, вот эти вот 100 гектар же у них еще. Waar nog ja. zijn Guck mal hinten rein, stehen noch Traktoren. Вот. Я прошу обратить внимание, что все открыто, да? То да. Еще они металлообрабатывают. Херзак, гипт из проблемы, гипшталь, удано вас. Проблем с воровством нету. Аквизитчик, я тебе скажу. Hier hast du noch Maschinen. Alle möglichen Sachen. В общем, тут все по мелочи сложно, что используется в сельском хозяйстве. Ist jetzt natürlich alles. Сейчас, к сожалению, вот так как есть грязь. Hier haben wir die Lamas, Смотрите, ламы, Pferde. лошади, Und das Ganze gehört uns jetzt bis da oben an den Wald. все до леса ему Und bis da принадлежит. hinten raus. Das alles hier, diese В ganze общем, этот Ecke gehört zur Firma. квадрат все принадлежит фирме. Это электропастухи. Да. Von Horizont? Hä? Von Horizont, diese Horizont, ja, ja. Horizont. Made in Korbach. Ja, genau. Ja, genau. So, und hier haben wir unsere sogenannten Vatervölker steht. Langsam. Vatervölker. А, Vater, Vatervölker. Это все отцовские семьи. Вот это вот все Für Для Begattung, то есть доминация. Da haben Zuchtvölker, da unten, hm? und hier die Там, в общем, то, что у вас производится, тут то есть там, материнские семьи, тут отцовские семьи. Da, wo jetzt hier die Bäume sind, das ist auch noch Вот тут, вот, где мы видим вот эти спиленные деревья, это все, э, как сказать, Пасека. Не пасека, а ну, тачок для семенения мата. Да? Для эпидея, для, для нуклеусов, в общем. А и там нуклеус, и тут нуклеус. Да. Siehst du, und hier siehst du das auch смотри, тут также помечено. Die Königin ist nicht gezeichnet. В этом месте матка не помечена. А какая... есть намечено, не все желтые, все желтые. Все желтые. Какое вообще количество семей они держат? До 500. До 500. До 500. Und so ist auch unsere Aufstellung draußen im Feld, im Wald. Именно холдблокsteine и Bretter. Светочки выглядят так вот. Это, короче, вот эти шлакоблоки, две доски и... Und fünf, fünf Felger auf einem, einem На одном вот этом, как сказать, месте, вот этом стоит 5 семей всего. Сколько человек обслуживает? Именно пчел. Es ist, also ich für meinen Teil, das ist meine Frau, meine hm. Tochter, die ist Imgermeisterin auch. Hm und ein, ein Lehrling. Das schon vier. Und ein, eine, ein Helfer. В общем, пасека обслуживается четырьмя человеками, сам он, супруга, дочь у него, дра яры главы, а я инка масин литов, то есть. Три года назад, по-моему, она как заочно отличиться в цели, она отличилась, он тоже мастер-пчеловод, один еще пчеловод и один студент, короче, помощник. Не, не студент именно, кто учится на пчеловода, и еще помощник есть. Я могу в людях ошибиться, но, ну, в общем, делает все семья. И один есть подсобный рабочий, так его назовем, и есть студент, потому что мы образ... ну, вот, с тобой разговариваем. То есть это предприятие может обучать людей. такие большие, берут, ну, такие большие плитки, причем маленькие же можно. Кирпичи? Да. Медкляйны ди декерфлик. На крыше? Летает. Катайны э, фрага везут ди гросы ди обен ди Im, Winter, nur im Winter. только зимой. А, wenn, wenn das jetzt nachher März ist oder April, und dann kommen die Steine unten drunter ja, und dann stehen die Kästen ohne Steine. Короче, весной камни уберут все под низ, а оно будет вниз. Nur jetzt müsste ich ja, wenn so ein Sturm ist wie die, wie die letzten Ja, ich habe Tage, sechs Stück. muss ich sofort rundfahren und gucken und machen. Ja, und hier weiß ich genau, es passiert gar nichts. Короче, вот этот, что он пошел сразу на обоих. Und, und da schicke ich den Lehrling raus und sage, leg Steine drauf. Und dann werden die Kästen im Winter ja auch vorgerückt. Also guck, die stehen ja jetzt В viel общем, zu вот weit это, vorne. вот это вот ураганом этим Ja. сдвинуло все. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel einen, einen, einen Specht hast, du stellst den zurück, normal, ja? Normal stehen ja, stehen ja die Kästen so. So stehen die ja normal. So, aber äh, das ist alles Scheiß. Kommt Schnee, macht dir das zu. Ja, das ist nichts. Und dann, oder du stellst sie so hin, ja, kommt der Specht, hält sich hier fest, kann sich hier nicht halten, aber hält sich hier fest und klopft und klopft und macht er dann letztendlich auch ein Loch rein. В общем, летом стоят туда, потому что пчела заходит, когда, то есть она не падает вниз. А если вот так будет стоять, дятел будет тут держаться и будет долбить, долбить, пока не продолбит. Ja. А если сюда, то есть получается снег то? все падает, еще из-за снега. Если так, то снег будет наполняться. Он флюк, Брэд Хаббензеник. Na, nie. Нету прилетом до сюда. Weil das ist viel zu aufwendig. Deswegen zurück habe ich doch Flugbrett. Ага, окей. Ja, habe ich doch hier, wenn ich den, den Kasten hier hinstelle, Aha. habe ich doch das als Flugbrett. В общем, если вот этот улей стоит тут, вот это и будет прилетной доской. Да. Ja? Na bloß, wenn ich Flugbrett mache, muss ich immer, wenn ich den Kasten angreife, mache, fällt das runter, musst du reinstecken, musst du mal alles mit Arbeit. В общем, verbunden. прилетка для них это лишняя работа. И она, и когда ты работаешь, что она отпадет, то еще что-то. Вот это вот расстояние, то есть когда сюда все сдвинут, это и есть прилетка. Ja. Und jetzt, wie gesagt, stehen wir die zusammen wegen der Wärme. Сейчас они все из-за того, что было тепло, соединены Und wenn wir вместе. im März nachher sehen, es wird warm, werden die auseinandergerissen. Весной все раздвинуло. Bist du und das? Das sehen ja viele, auch Kunden nicht, die zu uns kommen, vorne nur in den Laden, dass das so groß ist. Ne? Много клиентов даже не представляют, насколько они большие, когда сюда приезжают. Они этого просто не видят. сделает маленькую фотографию. На всем предприятии работает 20 людей, 20 человек. Большую часть времени он проводит на природе, с сельским хозяином на всем предприятии вот эти 20 человек. Пересылка, сельское хозяйство, бюро. Я знаете, чего хочу обратить внимание, да? То есть человек владеет этим делом, он сам, посмотрите, как одет. Там еще у металлопереработка идет. В там вдалеке где-то, да? Сказал, я не помню. Next Feld или вот там, а вот там вот, наверное, где вот там вот. Мгм. Где там, наверное, цех. Das ist, was wir machen, zum Beispiel ganz was anderes wie Holdermann. Holdermann sagt Ihnen ja was. Ja, ist ja ein Riesenladen. Ich habe da noch nicht gekauft. Ja, ich sag nur mal, ein Riesenladen, die machen ja nur im Gereibedarf, haben keine Bienen, machen eine ganz andere Strategie wie wir. В общем, со, с точки зрения стратегии, да, Хальтерману только торгует. Это очень большой, так сказать, торгаш, ну как, ну, торговая сеть, так скажем, да, или как, которая занимается только торговлей, но не как они. И поэтому у них совершенно разные стратегии. Na gut, ich habe schon gesagt, können Sie das aussehen, wie Sie das Besitz von Firma? Hä? Also, ich habe schon gesagt, als er diesmal draußen mit seiner Landwirtschaft beschäftigt und so. Ja, ja. Поэтому мы можем видеть работника, да, который работает, хозяина, и который как бы не хозяин. А сиропом кормят? Да. Сиропом всегда. Кому не спрашивают. Herr Seib, wie geht das Einfuhrung? Kriegen Sie Liefer, äh, Tank, Liefer? ja, von Südzucker. В общем, а сахара, южного сахара, так сказать, фирма, да, как у нас есть са- северный сахар, южный сахар, приходит на ливник. Wir arbeiten aber in der Regel erst einmal mit Abifonda, also mit dem festen Futterteig. А они работают с, э, не с сиропом, Wenn abgeschleudert wurde, только с э, канди. wenn abgeschleudert wurde, kommen 15 Kilo Futterteig auf die Felge. Und dann haben wir vier Wochen mit Füttern kein, kein Problem. В общем, они кормят только тайгом, вот эти 15 килограммов бросают на 7 и 4 недели, они нет проблем. В общем, пчелы это все едят 4 недели. И, и после этого они закармливают жидким. Ist das gehört ja auch dazu? Это die Schafe? Также сюда. So, das ist eine ganz andere Rasse. Ja, das sind Hörner. Waliser Schwarznasen heißen die. Guck mal, die, die Hörner. С вами такими красивыми, да? Und das bringt ein Lamm pro oder zwei? Eins. In der Regel eins. Weil ich möchte, also zwei ist immer. Wir hatten hier da zwei Lämmer, hier die letzte Woche ist eins gestern gestorben. Das ist alles scheiße mit zwei Lämmern. Смотри, какие хвосты большие. Да. Вообще, это Хотите, знаешь, что это порода? Я что хочу сказать, все породы называются. Das ist schon andere Rasse. Das sind die, die äh, äh, Coburger Fuchsschafe. Die sind nur Zierde, Da kostet ein Schaf um die 300 Euro. Один баран стоит 300 евро. Und das sind ganz normale Schafe. Это самые такие нормальные. Тут и Lämmchen dabei. Там ягненочка вы видите. Das ist gleiche Farbe bei alle, ja, die sagen. Ja, ja. Merkmale, Coburg. Merkmale. Coburger. Schön. Какие-то кругляшки, да, такие? Угу. Вот там лошадь normaal immer offen sind. Крю-крю. Все по-нашему. Камешек. Камешек. Крю-крю. Alles gut, alles gut. Das, wie sagen, ah, das ist schon Sau. Это свинка. Да. Ist so große Stelle, biologisch gehalten. В общем, это все эко. эко. Echo, genau. Und wenn die, hier die Tore vorne zu sind, nachts oder so, sind die immer alle draußen. Die laufen immer raus. Die haben viel Auslauf. И когда все хорошо, они все на улице постоянно. Это мощный немецкий Баухов, крестьянский дом, когда ты можешь ходить в здание из сарая, постройки. Понимаешь, что я имею в виду? Типично. Да. Всегда солома хранится, сено наверху, ты можешь из сарая в дома ходить. Ну, то есть не покидая улицу, ну, выходя на улицу. Sie werden gefüttert mit, was ist das, rote Beete? Это бурячок. Möhren. Короче, свекла, морковь. А все, в общем, они только кормят тем, что они сами производят. То есть со своих полей все. в общем, ничего искусственного, äh, все натуральное. То, что мы ели у себя в деревне всегда. Это все очень старое. Все, это хранилище. Слушай, слушай. Achtung, Essigsäure. Hier riecht man, hier riecht man Essigsäure. Essigsäure gegen die Wachsworte. В общем, это сотохранилище, и тут пахнет на муравьиную кислоту от обработки от моли. Also das sind Это все. Мы можем подметить, вот смотрите, вот. светлая, вот. Все рассортировано, помечено. Светлая сушь. Да. Тут короче, сушь, которая засевались бы, бруты, ну, то есть, ну, бежевая или как она называется, темная. Это все Bebrütet это, это которое, то есть это светлое, потемнее и все рассортировано. Опять светлое. Das ist nur Zander, wir haben aber auch Тут только Цандер размер, но это почти рут. Deutsch Normalmaß ist aber dunkel, ist, ist da, das В общем, тут нормально, это Цандер, то есть два размера и рассортировано по сортам, то есть, где хранить. alles voll mit leeren Zargen. Наверху все пустые корпуса. Das ist komplettes Lager mit leeren Zargen, mit Böden, mit Deckel, mit was wir alles brauchen. Das ist komplett voll. В общем, наверху все, Иван, все, что от 500 семей, все пустое. Корпуса, крыши, доня, все наверху хранится. Hier auch noch Wachsschmelzer und solche Sachen. Тут воскотопка, в общем, это haben wir die sogenannte Schrotmühle für die Schweine, wo wir Schrot machen. Drebinka. В общем, когда говорят все про Европу или что-то, вот эта дробилка такая вот, в общем, все дробится, и собственная скотина кормится собственным зерном, так скажем. Гешлёсен и Крайслав. Закрытый цикл. ja, das ist, ist anders. Ja, ja, das ist alles ganz anders wie bei, wie bei Holdermann oder Fritz oder irgendwo. Ne? Hier wohnt meine Tochter. Тут живет дочь, Da, ja. Hier wohnen die polnischen Mitarbeiter. тут живут помощники из Польши, Das sind vier Stück. четыре человека. Ne? Die haben das ganze Haus. Они полностью дом, в их Und как wir wohnen nebendran und, und и они живут в следующем доме. Wisst ihr, haben wir noch mal zum Beispiel auch Lager mit Wachspastillen. Это diese- мешки вот с этим воском, Pastillen sind. то, что ты видишь, то, что мы видели, вот эти гранулки. Да. Und hier haben wir wieder eine, noch eine Metallverarbeitung. И вот тут вот идет все по ме- металлу. Das ist, wo wir hier Eimerhalter machen und solche Sachen. Also Eimerhalter, die Eimerhalter, wo man, ich habe keinen fertig in ihr liegen. Also, guck, da baut er einen da. Eimerhalter, wo die, die im Laden, die machen wir selber. Also ne? das. Genau. Das ist für elektrische Zaun oder was? Nein, Eimerhalter. Also, ah, Waben, Wabenhalter. kalt. also, ah, also, okay. So, und jetzt kommt hier noch ein Dings drauf. Also, hier kommt noch ein Steg dazwischen und dann kannst du, kannst du einen Eimer zum Glas leer machen. Окей, окей. Ja, wird nicht verkauft im Laden. В общем, это эти делать я даже не знаю. как назвать. Egal, was noch gar nicht. Ne? В общем, по мелочи будет сделано. Das sind unsere Wachsfressen, wo wir alte Waben recyceln damit. Ага. Ne, mit der, mit der Это Maschine. воскопресс. стали рамки наверх. Вот еще один. Ja, so ist das. Es ist alles, wie gesagt, nicht groß, aber wir können uns... Воск пресс, то есть его растапливают воск точно так же, да, и заливают. Die steht jetzt verkehrt rum. Kann ich an die dran? Kann an die dran? Она просто стоит, к сожалению, не подойти. Ну, ладно. Kann ihm das zeigen? Пойдем. Kann ihm das zeigen. Сейчас мы увидим кондиционер. Und hier, das geht so. Machen wir das mal hier. Канализация зарезки баста, то да? Die haben wir in die ganze Welt geliefert. Wir haben wir selber В gebaut общем, und это die они ganze сами Welt про- geliefert. про- производили и по всему миру пересылают. So. Hier drin das ist der Kessel und da drin ist ein Korb. Вот это сам как котел, а это корп, вот эта вот So. посечка. Und das fehlt jetzt hier. Da kommt jetzt, weiß nicht wo sie liegt, da kommt, das ist eine Platte drin, unten В общем, drauf. там тарелка еще. Da siehst du das Gewinde noch, da kommt eine dicke Platte drauf. В общем, там, где вот этот шток выходит, туда идет как, ну, тарелка, So. да, как по-нашему говорят. Das Ganze wird voll gemacht mit Wasser bis hierhin. Наполняется воды до сих пор. Dann kommt ein Sack hinein, ein Presssack. Мешок туда закидывается с Und воском. dann geht in den Presssack etwa 90 Kilo alte Waben. Примерно 90 килограмм вот этой вытопки идет, вот, ну, понял, жмыха это. это Мерва. Мерва. So, dann kommt nochmal eine Metall, weißt du, wo das Еще ist? одна Eine металлическая Metallplatte плата oben drauf, пойдет. der Sack wird zugemacht, Мешок закрывается. Metallplatte drauf. Это тарелка железная, еще одна Und dann ложится. machst du das Ding zu und stellst hier die Elektronik ein und dann kommt ein Pressstempel von unten und presst mit 14 Tonnen hier gegen. Включаешь электронику и происходит выпрессовывание, то есть там цилиндр гидравлический, гидравлика. Gegen den Deckel. 40 тонн давит. Und während des Füllens läuft komplett ständig heißes Wasser von unten nach oben und macht das Ganze zu einem Brei, zu einem Wachs, zu einem В общем, постоянно циркулирует вода и делает воск, ну, как жидким. 90 Grad Кашу, ist das кашу. Wasser. 90 градусов. 90 градусов. Ja, und schmilzt dann das ganze Wachs, presst das gegen den Deckel. Die Nymphenhäutchen aus den Waben bleiben im Sack und das Wachs geht raus. В общем, вода циркулирует, превращает воск в кашу, то есть растворяет, пресс постепенно прессует, и коконы все остаются в мешке, а воск выходит. Ganz tolles System. Очень хорошая система. Ja, das ist, haben wir 1900, ja, auch in den 80er Jahren entwickelt. В общем, это все было разработано в 80-х годах. это они раньше производили. Вот, hier, гидравлика ломалась, и поэтому тут стоит. Сейчас они его подремонтировали. К сожалению, больше он ничего не имеет. <laughs> Нет, это фонарик. фонарик на солнечном Фонарик. батарее. Ага. Домик, смотрите, кто находит. Das Ganze, wie gesagt, fängt jetzt hier an. Ух, отсюда аж Отсюда туда. начинается, да, и туда все уходит. Wir sind seit sieben Generationen hier. плане. В общем, семь генераций, семь генераций живет на этом месте. Вот это отличается, как вот мы ехали в машине, разговаривали, что люди, вот немцы, да, они как бы такие, как, ну, окопаются и на одном месте сидят. Строят ist, капитальные надолго. Вот это вот дом, вот тут они сами живут. Das ist бюро. Тут вот э, бюро. Also, Angela, also die Tochter. Дочь. Äh, Polenhaus, also wo die Polen wohnen. Дочь, э, с Польши помощники. Бюро. Бюро и Ивон и дом. Hier. Und das geht dann hier unten das rote ab. Bis hier. Und hier wohnt mein Sohn. Тут живет сын вот в этом красном доме. Das ist das von vorne gesehen. В общем, весь угол. Ne? Aber alles alt. Альта aber lebendig, kann ich sagen. Ja, natürlich. Jetzt neu ist schlimmer als alte. <laughs> Manchmal schon. Wie sage ich immer, das gehört aber mir, nicht der Bank. Genau. Was Fabrik? Und, und, und viele Leute, die hierher kommen, schauen ja nur hier rein und sehen nur hier diese Ecke. Die wissen ja nichts von, von weiter nach hinten. Знаете, что он сказал? Он сказал вот это отличие да, немцев от нас, русских, да, так скажем. В том, что он сказал, это все старое, но принадлежит мне, а не банку.